在礼拜一的部分，我们会逢到的是逢昌纳财日。什么是逢昌纳财日呢？也就是在当天呢，老师会建议，如果您是刚好任职负责采购或者是屏保相关的朋友呢，请记得在当天你仓库的货只收不出。为什么呢？因为当天呢，其实逢的是喜神进贵的日子，因此呢，当天我们尽可能让。 福禄呢都入我们的仓，我们呢不要把这些福禄放出去哦。再来呢，礼拜二的部分呢，我们会逢到的是小号当值的日子哦。所以老师建议呢，有两件事情是大忌。首先呢，第一件事情就是当天呢是非常不忌我们呢去入宅的。好，再来就是呢，也非常呢。 不利我们呢去做开示哦，所以这两件事情呢，请不要在当天去做执行。还有呢，因为当天逢到的是小号，所以呢，老师建议我们可以利用这一个节哈气呢哈来帮自己做是泡冷水哦，来把这个身上的这个燥气呢给排除掉。但是也要注意哦，这是前提是如果你是居住在热带国家或者是。 正逢夏令节气的国家的朋友们哦，但还有就是这件事情呢，只宜限定在五分钟哦，不然呢，反而会是把冷这个寒气呢带到我们的身体里面，那就变成是感冒，反而就不好了。另外就是礼拜三的部分，在当天呢，我们会逢到的是一个新的节气，在晚上的二十一点五十分会迎接小满。 在当天，同时我们会也会逢到一马星宿呢，直星也逢到了当月的月破大号，因此一旦逢到了晚上之后，老师会建议哦，因为它会迎接一个新的局面，也就是我们的这个那个潜龙吼困海的一个局面哦，非常的不祥。所以如果你有要做任何的交易呀，或者是。 呃，任何的决定呢，尽可能都在节前去做执行，也就是早上。如果任何的呃异动呢，尽量都不要到晚上的时候去做喽。再来就是礼拜四了，礼拜四的部分我们会逢到的是二元一降，那在当天呢是一个非常适合我们做祈福的日子。如果您在 今年呢是有逢到犯白虎哦，我们也是可以透过这一天呢，因为刚好有逢到了天解之星哦，我们可以用这一天呢来化掉白虎星宿的影响。同时呢，在这一天呢也非常适合到庙宇去去祈福补运，尤其是如果您觉得近期您的运势是特别的低的话。再来就是礼拜五的部分了，礼拜五的部分我们逢到的是验对日。 尤其是针对如果您正在看日子，准备要呃宴请啊，或者是想要呃看日子去登记的准新人朋友们，请务必记得这一天日子要跳过哦。没事的话，这个日子呢，针对想要做交易、斡旋、呃交车、啊入宅各方面的喜庆日子的，都删除掉哦，不要用这一天，因为这个礼拜五呢是属于。 不较不吉祥的日子。好，再来就是礼拜六了。礼拜六的部分呢，在这一天逢的是我们的留财日，而留财日呢，这这一天呢，是一个非常适合让我们可以抓住留财、发发偏财的日子哦。在这一天呢，有两件事情呢，请大家务必呢，可以透过这个周末了来做。第一件事情呢，就是记账理财，不管你要透过 A P P，或者是透过这个手。 账本呢都可以哦，把你手账手上呢现有的现金也好，又或者是你的这个呃任何的这个银行里面呢线上的这个目前有的余额都好，把它们统计起来看一下你目前的现有资产呢有多少钱，把这个金额呢统计起来之后呢，请你务必记得哦，加总之后呢，在四十九天之后再来。 归纳一次，看一下你的总金额哈，不可以低于这个金额，这样子呢，你的钱财呢才会是放大的哦。好，那再来就是呢，第二件事情呢，我们可以在这一天的这个傍晚，也就是黄昏之前呢，务必呢要练四十九次的这个偏财神咒。那偏财神咒它还有另外一个名称呢，也就是我们的这个。 安土地真言哦，那我们可以念南摩萨满多母福南唵嘟噜嘟噜地位梭哈，南摩萨满多母福南唵嘟噜嘟噜地位梭哈，南摩萨满多母福南唵嘟噜嘟噜地位梭哈。那念这个咒的部分呢，对我们的这个偏财运呢跟运势都有提升的效果。那其实这个咒呢，基本上呢，它是。 我们这个土地公爷爷的部分，啊，你只要多长持这个咒呢，对我们整体上的一个运势都会有加分的一个效果。所以老师建议呢，如果可以的话呢，多吃一点是比较好的。那记得在当天黄昏前吃四十九次。那其实这咒呢，基本上蛮短的，啊，不妨呢让老师骗一次，也可以呢帮你自己呢在这一天呢。 好，留财日呢，帮自己把这一季的运势、偏财运呢加分一些些哦。再来就是礼拜天的部分了，礼拜天的部分我们会逢到的是玉兔望凤月。好，那什么是玉兔放望凤月呢？这一天呢，同时呢逢到的是我们的这个是凤凰日哦，所以这一个日子呢是一个非常大力以目前女性朋友的日子。 因如果说有逢到要嫁娶啊，或者是您正要纳人口的，好想要学习拜师要交易的，好甚至是有这个东西，比如说开运商品要开光的，都非常大力在这一天呢，运用这一天去做。那再来就是，如果您本身呢是有在佩戴一些呃开运商品，比如说水晶饰品的啊，我们也可以运用当天的这个呃晚上，好如果有。 这个月光出来的时候，啊，把水晶出或者是我们的玉石，甚至是这个水晶呢，放到这个月光下面呢，让月光去照耀一个晚上哦。前提是没有下雨的状况下，好，让这个宝石呢能够达到这个充电哈，还有这个除秽的一个效果。那这个在在隔天呢，你再重新佩戴的时候，你会发现呢。 这个感觉呢是整个会不太一样的。好，以下呢这个是针对当周的这个个个别的这个日课的一个吉凶状况。再来，让我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属狗的朋友，第二名呢是属猪的朋友。 呃，第一名呢是属老鼠的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。但是老师要提醒你，虽然运势哦是在你身边的，可是呢，千万要记住哦，在这个礼拜呢，你们在求财的过程中呢，是不可以太猛的，是需要多一点点的智慧的哦。因为呢，如果你呢。 没有用一点脑的话，很容易把事情搞砸。本来你是可以有三分力，结果呢，你却只有得到一分力哦。那这样不就是太可惜了吗？就浪费了这个天使在你身边所带来的好运了。好，所以呢，不要行动不够积极，还有呢，呃，精准的求财呢，才不会浪费了你这一周的好运气哦。 还有过犹吼不及都不好，好吗？再让我们来看一下，在当周个别生肖要特别留意的又有哪些事项。首先，第一个生肖呢，是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜有见风转舵的一个状况。老师建议你在这个礼拜呢，只要顺着趋势去听看听就没有错了。在这个礼拜，并没有特别需要留意的日子。 啊，唯独呢，就是建议你在晚上的时候要留意一下行车安全就可以了。下一个生肖呢，是我们属牛的朋友，在这个礼拜呢，需要客观去应对你周遭的人事物。那老师也会建议属牛的朋友呢，尤其是如果你是学生的话，在课业的部分，请务必呢要多一分的仔细哦，因为呢，往往呢。 尤其是面临考试或是抽查的部分，都是因为你太过的粗心大意，而不是因为你不会。还有，在这个礼拜要留意的天数是星期二以及星期四。下一个生肖是属老虎的朋友，在这一个礼拜呢，是面临一个必经过程，而这个必经过程呢，对你来讲是非常繁杂的。它就有点类似像我们人生的的一个历程一样，你可能必须经过小学、中学，你是没有办法跳级的。 因为并并不是每个人都有那样的一个天资，能够经历那样的一个越级的状态，所以如果你想要跳级的话，有的时候那可能是属于非分的一个想法，就请你把它先抛到一边去吧。扎扎实实的、脚踏实地的去做你该做的事情，就是老师今天要跟你讲的必经过程。虽然非常的繁琐，但是有的时候这就是我们说的 “practice makes perfect”。 好，只要你去熟练它，没有次数，只有好技术，好吗？那再来呢？我们再来就是要看一下，就是呃，属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数呢，一分别呢是礼拜三喽。再来就是我们属兔子的朋友了，属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的。 部分呢，就是不要过度的求好心切哦，因为呢，你对于自己本身呢，可能要求啊非常的多，而且呢，你这个求好心切呢，也会间接的去影响到你同才，让别人呢有很大的一个压迫跟压力感，所以老师会建议属兔子的朋友，千万呢要把这个脚步呢慢放慢一点哦，不然呢。 周边的人也会觉得哇，好多压力哦，你可不可以放慢一点点呢？那属兔子的朋友，在这个礼拜呢，要留意的天数是星期一，所以务必在礼拜一的时候做好当周的计划，会是你在这个礼拜要做的首要事情。再来就是我们属龙的朋友了，在这个礼拜会属于埋头苦干的一周，而且呢。 最害怕的是，如果你在当周的计划如果是偏的，你可能呢做的呢都是白工，所以老师会建议属龙的朋友，请务必呢要找对方向，再埋头苦干，才不会呢发现自己呢白忙一场，白搭了，好不好？那属龙的朋友在这个礼拜要留意的天数分别是星期一跟星期二，所以务必呢。 要适时的调整你的脚步，才不会发现自己呢白搭喽。再来下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友，在这个礼拜是属于打开局面的一周。那你在这个礼拜呢，你会发现很有收获，不管是做什么事情，你都会发现有恍然大悟的一个状态哦。所以呢，属蛇的朋友呢，在这个礼拜，你不妨可以多去做一些 brainstorming，或甚至是去多。 呃，尝试多方面的去呃开发哈，尤其呃是像做 R&D 的，或者是说你是做呃 research 的朋友们哦，对你来讲，在这个礼拜呢，会是比较多 breakthrough 的一个一个状态哦，不妨呢可以多方的去试看看好不好？那这个礼拜呢，要留意的天数是星期三。 下一个生肖呢，是我们属马的朋友，在这个礼拜呢，是属于比较容易会有异性阑珊的一个状况哦。那这异性阑珊呢，也会有一点点的带着，因为你个性太过的倔强，那所以呢，你就会有赌气哈逞强的一面跑出来，啊，导致你会觉得怎么我一直没有办法完成，怎么我一直没有办法做到我想要的，然后最后就会很怄气。 那老师会想告诉你，在这个礼拜呢，其实时运是不站在你这边的，不妨呢，你就放过自己一马，在这个礼拜呢，就当做自己是放马吃草的一周，让自己逍遥一下，也是不错的。好，有的时候不要把自己推得那么紧哦，也是偷懒一下也好嘛，好吗？那这个属马的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数分别是星期四以及星期天哦。 下一个生肖是我们属羊的朋友，老师会建议你呢，在这个礼拜呢，要属于当机立断的一周，也就是不管你要做什么样的决定，不管是跟你或是跟家人相关的，请你都要务必在第一时间呢，就能够精准的做出正确的决定跟判断，才不会呢错失最好的良机。那再来就是呢，在这个礼拜要留意的天数是星期五哦。 尤其是在跟人与人之间的对应，甚至呢，在金钱方面的一个呃运用上面的，好，还有调配呢，切记呢，都不要呃操之过急哦，啊，这样子呢，才不会呢，后续呢，可能会有断裂的一个状况哦。那属羊的朋友呢，老师也会建议你呢，要好好的调配一下呢，尤其呢，在年底之前呢，你可能在这个资金。 运用上面呢会比较紧绷一点了，所以尽可能呢在短期之内呢，这周的这个周转金呢要多备用一些，会比较如意一些哦。好，再来就是下一个生肖了，是我们属猴子的朋友了，在这个礼拜呢会有这个见漏这个曙光的一个状况哦。 那这个渐入曙光的一个状况呢，是针对如果你本来有想要开这个提案呐，或者是有想要开发新的商品，甚至或者是你想要呃追求的对象，可是你找不到法子。好，那你可能在这个礼拜，你会忽然灵机乍现，想到哦，原来不可能可以透过这样的一个方法去切入啊，或者是我可以透过什么样的呃模式去做，或许呢？ 可以突破，那不妨呢，在这个礼拜呢，就多方的的去尝试好，或许你可以啊得到你想要的这个成果，或许这个成果呢，并不是满分，可是也许可以嗯有一点收获，或者是得到一点 feedback 回来。那属猴子的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数呢，是星期六。那老师也会建议呢，礼拜六是属于你必须公休的一天呢，呃，尽量呢多。 安排一些时间呢，给家人，给自己哦。那不要老是呢，都是呃，把自己埋没在工作里面了。那这样子呢是比较不好的哦。下一个生肖呢是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，老师会建议啊，你要注意一下，因为你会面临一个进退为难的一个状况。那这个多数呢会是比较偏于在工作上面呢的一个些挑战。那 老师会建议呢，属鸡的朋友呢，如果说你是碰到了工作上面的话，或者是在人际上面呢，逢到这样的一个局面的时候呢，尽可能呢要记得，如果你能守的话呢，就尽量能够守。那如果呢必须要退的时候呢，不然我们就退一步吧，因为退一步如果能够海阔天空的话，有的时候，呃，能够退的那一方代表你是还有选择权的那一方，好不好？ 那在这个礼拜呢，要留意的天数分别是有两天哦，一个呢是礼拜二，另外一个呢就是星期天哦。下一个生肖呢，是我们属狗的朋友，在这个礼拜呢，会面临一成不变的一个状况哦。这个一成不变呢，代表是重重的一个无力感呢，容易给你带到你身边，让你觉得是说，好像我想要做什么，可是呢，我又不能做什么。可是呢，运势又好像非常的旺啊，明明我。 在这个礼拜，好像我应该什么事情都应该顺心如意的，应该什么事情都可以做啊。可是为什么周遭却没有事情有变动呢？主要的原因是因为市场市场呃不在，可是呢呃你却有很多的资源，所以在这个时候，我会建议你呢，不妨呢把这个资源呢用在去购于。构构思一些平常你不能做的东西。 啊，比如说是做一些新的这个呃新的产品，或者是说呃投投放一些你们平常比较不会去开发的线，那这样子可可能可以把你过去不能做的东西呢，好给开发出来。好，那不要一直卡在过去的思维里面啊，对你来讲可能也是一个新的 challenge。 那在这个礼拜呢，我们属狗的朋友呢要留意的天数是星期天。下一个生肖呢是我们属猪的朋友哦。那属猪的朋友在这个礼拜呢会面临就是顺手推舟的一个状况，也就是大部分的事情呢，其实你并不用费太多的力气，你可能只要呃轻轻描淡写的，然后就是一刚刚好，然后帮一下忙呢。 就可以顺利的完成了，又或者是你只是顺手的出点力，你就刚好促成了一件事情啊，或或是你可能刚好认识这个人，你就刚好促成了一件案子。那老师会建议你在这个礼拜多当这样的一个媒介或是媒合点，那对你来讲未来可能都是不错的，因为别人都会记得你当下的这个好，那未来呢也会是你帮自己呢呃。 铺的一个这个垫脚石哦。好，那老师也会建议呢，属猪的朋友在这个礼拜呢多做一点顺手推舟的事情，以后呢别人也会给予你很多的回报的。下再来呢，我们来看一下，在这一周呢感情胜利主又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是属蛇的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第三名呢是属老虎的朋友。那先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜你们在看这感情呢，会十分的务实哦，眼光也相对的明略哦。尤其是如果你参加呃活动啊，或者是说你看到你的猎物的时候，哇，你就会相对说，诶，他是我的菜，你会非常的清楚知道说你要不要这一个人。 甚至是说，如即便是你一直追求这个对象，但是这个对象呢，很多次的跟你暗示或者是明示是说，呃，我现在并没有这个意思。可是你还是意志很坚决的，一直告诉他，反正我就是很喜欢你，我就是你不能够拒绝我喜欢你。没有关系，只要坚持下去，虽然不代表他一定是会是你的，但是。 或许你可能可以把这个冰山给融化掉，因为对方总有一天或许会被你的真心给动摇的。那这个动摇时间点也有可能就会是在这个礼拜，所以相列的这三个生肖的朋友，不妨就在这个礼拜再让对方动摇一下，再加油加把劲吧。以上是我们这个礼拜的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在。 下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞，还有帮老师分享出去。需要老师咨询的朋友，可以透过上方的微信号加入老师，或是透过下方的连接加入老师的官网，或者是脸书。我是金英老师，我们下周六准时再见，拜拜。